У нас тут ночные сборы. У меня муж в командировку едет. Как это место называется? Курорт органов движения Яшкин кот. И вот кошак не упускает случая, чтобы повалякаться. Ну что, сэр Генри, такой взрослый кот. А, и как маленький. Харёся моя, ты мурлычешь лежишь. Да. Такие звуки издают забавные. Нет, мы тебя с собой не возьмем. Точнее, Хози не возьмет. Ты со мной дома останешься. Нас и здесь неплохо кормят. Так, нервическое полизывание. Гишуня. Ох ты, господи. Детский сад у нас. Шапка, шапка пошла под раздачу, сейчас попадет. Правильно. А чего ж нет-то? Так, нервическое полизывание. Куси. <laughs> Геш, хватит рандалировать в чемодане, слышь меня? Фу, фыкает еще. Гишунь, давай я тебя, наверное, сниму оттуда и закрою. Слышишь меня? Нет? Гишонечка. Да, все, давай, заканчиваем съемку. Проверил чемодан? Молодец. Директор завхоз. Да.